u alkoholizmom stanju, tako da nikad ne pijem. Moje s alkoholom, ja ne pijem alkohol, i svi moji drugari dok uglavnom pivu. Tako da se žestoko potribim time da se pije dok se vozi. Uvijek pijem dok vozim i naprotivim se tome. Dobar dan, ja sam bivši učenik saobraćene tehničke škole. Ja, šta imam da kažem o alkoholizmu. Pa protivim se i mislim da treba paziti ne samo na sebe, već i na drugi, učesnike u šalica jedan Krčmarice još vina natoči Jo ljudi, setio sam se Čega ste se setio tako pijen majka? Ma nisam pijen, samo sam pod gasom Ti si brate svaki dan pod gasom, sad si presisao Ne znam kako ću kola s tobom A ti kao bolja Jesam, nego, ali lepši si E, vas. Ne mogu vas gledati. Svi ste bre pijeni pari kad govorim. Hajde da ljuskam malo. Ne, ne. Periću, dođe ovdje. Maja nas plađa da smo svi pijeni. Jesi ti pijen? Jesam, kao letva. A ti sade? Ja! I jok! Eto, nisam nija pijen. Eto, baš nisam. Ne mogu da stojim na jednoj nozi i držim se za nos. E, ajde slušaj ovaj zvuk. Sade, prestani da pevaš. Hoću ja da stojim na jednoj nozi. sam ljudi, smislio sam. Hajde da čujemo. Idemo posle žurke na spa. Ludilo, deco, šta kao? E, to je dobra ideja. Uzet ćemo taksi i poticu s vrdunom. Samo da mi ne upoznite neku gosta, da se malo otrezite, preći ćemo na spa. Kakav taksi? Pa ti si luda, ko te dovezao ovamo? Pa ti, ljubavni ti. Šta sad, da te ne vozim ja kući nego taksi? Pa ti si luda! Baš ne svojim samo stojim. Stvarno mi je sve ovo teško, stvarno ste pijeni. Ne možemo ići u kolima. No nisam pijen, mali može. Sreću, pa za nemaš poveranje u mene. Dođiš me u neprijatnu Ljudi, pale se svetla, ovdje je trulo. Idemo! Idemo. Ja ne idem. outskirts of the Serbian capital which has about 1,400 students. What he wants with this performance, which we perform in, in front of the schools and uh, on the streets of our city and uh, that we recording, put on YouTube and distribute to all offices youth in the country. We want to make our school students to think. Young people from Zemun and all over Serbia and refrain from alcohol and drunk driving. Because unfortunately there are many, too many young people have died in a road accident due to alcohol. We don't want to continue bad tradition of this area. We want to be better. According to the Road Traffic Safety Agency, last year in Serbia uh, were killed in a traffic accident 684 people, largely because of alcohol. They will never get a new chance to be better, but we will.